السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا بكم مع فاطمه وصفه اليوم دونات بالشوكولا او لبان بالشوكولا وهاد لبان راهم محشيين بلا غاناش وطيبتهم فقط في الفرن بحبه بيض تحصلت على عشرة قطع سنمر مباشره الى المكونات وطريقه التحضير بسم الله غادي نحضروا اولا العجينه سنحتاج الى هذه المكونات الجافه سنحتاج الى 150 غرام فارينه او دقيق ابيض ما يعادل بالتقريب كوب مملوء هنايا بودره كاكاو او شوكولا على شكل غبره استعملت ملعقه كبيره تقدروا تستعملوا جوج ملعقتين الا شفتوا الشوكولا نتاعكم جاي عندها اللون فاتح انا استعملت ملعقه واحده لان اللون تاعها جاي داكن واستعملت ايضا قرصان تاع ملح القرصان تاع الملح تقدروا الاستغناء عليها الا استعملتوا زبده او مارغرين فيها الملح بعد هنايا وضعت المكونات في الاناء وخلطتهم جيدا وخليتهم على جهه بالنسبه للمكونات المتبقيه هنايا نصف كوب نتاع حليب دافي ما يعادل بالتقريب 100 مليلتر يعني اقل من نصف كوب غادي نزيدو عليه ملعقه كبيره تاع خميره الخبز او الخميره الفوريه اضفت ايضا 60 غرام تاع سكر ما يعادل بالتقريب ثلث كوب نضيف ايضا ملعقه صغيره تاع سكر فانيلا او كيس واحد هنا تقدروا ايضا الاستغناء عليها لاننا استعملنا الشوكولا والشوكولا تتغلب على الفانيلا نحتاج ايضا الى بيضه واحده من بعد اضفت زبده او مارغرين 30 غرام او ملعقه كبيره مملوءه جيدا ولكن هاد هذا المارغرين فيها ملح ما تستعملوش القرصه تاع الملح اللي اضفناها مع المكونات الجافه من بعد هنا غادي نخلطوا جينا هاد المكونات ونضيفوا لهم من بعد المكونات الجافه اللي خلطناهم في الاول غادي تخلطوا العجينه نتاعكم جيدا شوفوا القوام نتاعها تجي طريه سائله مثل نتاع لي ماكارون بالنسبه للقالب استعملت هذا القالب غادي ندهنه بقليل من الدهان ولا زبده او مارغرين ولا شويه زيت تقدروا استعمال القوالب نتاع السيليكون اللي عندهم هذا الشكل من بعد غادي نضيف له ايضا شويه فرينه باش من بعد هذوك القطع يتنزعوا بسهوله من بعد العجينه غادي نفرغوها في جيب حلواني فيه اون دوي ملساء الا ما كانتش عندكم حاضره هاد لا دوي تقدروا العجينه تفرغوها مباشره في الجيب الحلواني من بعد تقصوه من الاسفل بعد ما نفرغوا العجينه غادي نملؤوا مباشره القوالب هنايا فقط هذه التقنيه باش تهودوا مليح العجينه بواسطه الكوبه تضغطوا عليها وتهودوها للاسفل بعد هنايا غادي نملؤوا القوالب ما تملؤوهمش حتى الفوق فقط 3 ارباع نتاع الارتفاع وكما قلت لكم الا ما كانش عندكم حاضر هذا القالب كاين القوالب نتاع السيليكون متوفرين في السوق من بعد هنا العجينه غادي نخلوها حتى يتضاعف الحجم نتاعها بعد ما يتضاعف الحجم نتاعها بالتقريب 30 دقيقه غادي نسخنوا الفرن على درجه الحراره العاديه 180 درجه مئويه ما يعادل 150 درجه فرنهايت نحطوا البلاطو في وسط الفرن مده الطهي تكون من 15 حتى 20 دقيقه او حتى تلمسوهم وتشوفوهم راهم نشفوا والان سنمر الى تحضير الحشو او la ganache. وهذا الحشو حضرته قبل تحضير العجينه وخليته يبرد هنايا غادي نوضعوا 100 غرام تاع الشوكولا اي شوكولا نتوما تحبوها اما على شكل حبيبات او en tablette من بعد غادي نضيفوا لها كريمه الطهي او كريمه السائله يعني كريمه الشونتيي السائله غادي نضيفوا 100 مليلتر او 100 غرام يعني نفس لاكاناش اللي شفتوها معايا في les macarons. من بعد غادي نوضعوا الشوكولا اما في ال micro-ondes او في حمام مائي وتخلوها حتى تذوب مليح من بعد تخلوها تبرد على درجه حراره الغرفه كما راكم تلاحظوا هنا بعد ما دابت الشوكولا مليح راها ساخنه غادي نخليها على درجه حراره الغرفه حتى تبرد مليح بعد نوضعها في الثلاجه او المبرد باش تتماسك وتولي كيما الكريمه لكن ما تخلوهاش كثيرا في الثلاجه باش من بعد ما تولي لكمش صلبه هنايا لي بان اللي نحي فيهم باش نشرح في عمليه التزيين هنا لي بان غادي نحشوهم يعني غادي نوضع لهم الحشو في الوسط قسمتهم على اثنين كما راكم تلاحظوا في الصوره من بعد لاكاناش وضعتها في جيب حلواني ونوضعها في هذه القطعه كما راكم تلاحظوا نغلقوا عليها بالقطعه الثانيه في مكان لاكاناش تقدروا توضعوا كريمه خفيفه تقدروا توضعوا كريمه باتيسيير بالشوكولا او اي كريمه نتوما تحبوها كما راكم تلاحظوا غادي نملؤ جميع القطع بالنسبه للكلاصاج سنحتاج الى 100 غرام تاع سكر ناعم نحتاج ايضا الى زوج ملاعق كبار بودره كاكاو او شوكولا على شكل غبره غادي نخلطوهم مليح من بعد غادي نضيف الماء الدافي ونقعدو نخلطو حتى نتحصلو على القوام يكون سائل وكثيف كما غادي تلاحظوا في الصوره ودائما لازم توضعوا الماء دافي باش من بعد هذاك الكلاصاج يتماسك بسرعه وتقدروا ايضا اضافه عصير الليمون باش يكون هناك لمعان غادي تخلطوا مليح هذا الكلاصاج كما انايا استعملت كلاصاج كثيف باش من بعد ينشف بسرعه لكن تقدروا تستعملوه شويه سائل على القوام اللي راكم تشوفوا فيه في الصوره من بعد وضعته في جيب حلواني واستعملت هذيك لادو اللي يكون تكون مسطحه من بعد غادي نزينوا المساحه العلويه كما راكم تلاحظوا في الصوره اما بهذه الطريقه او تحملوا القطع في اي صحن كما انا وضعتها في هذا الكوبات وكاع تنزين بهم بهذه الطريقه وتقدروا ايضا عوض ما تستعملوا هذا الكلاصاج ترشوهم بشويه سكر ناعم يعني على حساب الذوق نتاعكم انا قدمتهم لكم كما ينتباعوا هنايا وفي الاخير تقدروا تزينوهم بالحلوى هذيك اللي تجي ملونه تقدروا ايضا آه، توضعوا اون غوزاز نتاع لاكاناش هذه لاكاناش اللي بقات لي وضعتها من الفوق هذا هو الشكل النهائي نتاعهم يحبوهم كثيرا الأطفال وغادي نقسم لكم واحدة وتشوفوا كيفاش جا من الداخل بالنسبة لملاحظة اليوم إلا بغيتوا تحضروا هاد لي باني في المقلاة يعني تقلوهم هنايا العجينة ما لازمش تكون سائلة العجينة تزيدوا لها الفارينة أو الدقيق الأبيض حتى تتماسك مليح يعني تتحصلوا على عجينه تنجموا تورقوها بكل سهوله مثل ما عملنا في الليباني بالفانيلا اللي شفتوه معايا في الوصفات السابقه غادي نوضع لكم الرابط نتاعهم في اخر هذا الفيديو مي تعجنوا العجينه نتاعكم تخلوها في صحن حتى يتضاعف الحجم نتاعها من بعد تورقوها وتقطعوا العجينه من بعد تقلوهم في المقلاه وتخلوهم يبردوا وتكملوا بنفس الطريقه اللي شفتوها فيما يخص الحشو والكلاصاج وملاحظة ثانية تقدروا هاد لي بان تحضروهم بكمية كبيرة وتحتفظوا بهم في المجمد ونهار اللي تبغوا تستهلكوهم تخرجوا كمية صغيرة تخلوهم يديكونجلاو مليح من بعد توضعوا لهم الحشو والكلاصاج وهاد لي بان في الفرن يوالموا كثيرا الاشخاص اللي ما يحبوش الزيت وصلنا الى نهايه الفيديو نتاع اليوم ان شاء الله يكون عجبكم ونقول لكم مع السلامه والى الفيديو الجاي ان شاء الله